Ja sitten vähän inkilistoista eli raaka-aineista. Ja me superfoodissa uskotaan semmoiseen vähän niin läpinäkyvyyteen ja rehellisyyteen ja avoimuuteen. Se on tätä päivää. Ja intilistien suhteen kiitos rakkaiden ystävien. Saatiin ihan loistava vinkki. Eli meillä on täällä näytettynä, mikä on luomua, mitä on luonnollista, mitä on synteettistä. Ja sen pystyy ihan katsomaan tämän inkilistan perusteella, se on symboli perässä. Mutta kuka tätä kukaan, mukaan tämmöinen asiantuntija, joten me ollaan tehty nettiin myös semmoinen kauneuden ABC, jota me tullaan tässä ajan myötä sitten täydentämään, mutta siellä pystyy niin näkemään, että ahaa, mikä tämä on latinaksi ja mikä tämä on tässä, mitä se tarkoittaa. Miksi vaikka Armani öljy on meillä mukana monessa asiassa. Erittäin loistava öljy, luonnonmukainen ja sopii tämmöiselle <clears throat> ikääntyvälle iholle. Mutta se on tavallaan se meidän ideologia ja se pätee myös yhteistyökumppaneihin ja halvellaan heidän, heidän ja kaikki, jotka tekevät syötäviä tuotteita ja muitakin terapeuttisia tuotteita, aion tuoda hyvin avoimesti esille, miten